inimiga está rastreando a sua localização. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Plante aliado Seguindo acima, começando varredura de radar. Ai, deixa pra lá. Pegando na área. Olho no céu. Seguindo! Tô indo. Seguindo por aqui. Peguei movimentação! Ah, seguro. Ali! Peguei movimentação! Seguindo. Deixa pra lá. Tá, eu tô indo. Deixa pra lá. Tá, eu tô indo. Ali! Tá, eu tô indo. Ali! Peguei movimentação! Ataque aéreo de precisão a caminho. falhou. Vante inimigo acima. Ali! Peguei movimentação! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. movimentação! Inimigo chegando Ali! Na... Peguei movimentação! Seguido por aqui. Deixa pra lá. Inimigos na área! Alvo avistado! Mande inimigo acima! chegando na AO. lado. Deposita se tiver necessidade. Helicóptero inimigo na AO. Derruba ele e recupera o dinheiro. Carga segurada. A carga está segura. Extração voltando para trás. fraco aqui. Esquece isso. Ali, Dois. vou avistado. Visualizando um pacote de ajuda. chegando na AO. chegando na AO.